پێشەکی سپاسێکی بێپایان بۆ ئێوەی خۆشەویست کە پاڵپشتی ئێمە بوون گەشتین بە دە هەزار سەبسکرایب ئێستاش کاتی ئەوەیە کە گیڤەوەیەکەمان ئاشکرا بکەین کە کێ دەبێ بە براوە کە ئێمە شەش کەس دیاری دەکەین لەو کەسانەی کە دەبن بە براوەی گیڤەوەی ئەمجارەمان کە لە دە هەزار سەبسکرایب بوو بێگومان ئێمە لە پێنج هەزار سەبسکرایبیش بە هەمان شێواز کە گیڤەوەیەکی تایبەتمان هەبوو بۆ جاری داهاتوو لە بیست هەزار سەبسکرایب گیڤەوەیەکی تایبەتی ترمان دەبێ بۆ بیست کەس کە بە هەمان شێواز پێک دێ لە کارتی گۆگڵ پلەی و ئەپ ستۆر و پلەی ستۆر و هەموو ئەم جۆرە کارتانە و ئەگەر کەسەکە خودی خۆی حەزی لەم کارتە نەکرد دەتوانین باڵانسەکەی بە فاستوی یا کۆڕەک یان ئاسیا بەمانە بۆ بنێرین. دوبارە دەمەوێ سپاسی هەمووتان بکەم کە ئەم هەنگاوەمان پێکەوە بڕی ئەمە پاڵپشتییەکی ئێمەیە، ئەمە هۆکارێکە بۆی ئێمە بابەتی جیاوازتر و جوانتر و باشتر پێشکەش بە ئێوە بکەین، سەپۆرتێکیشە بۆ ئێمە کە بەردەوام بتوانین بابەتی جیاواز بۆ ئێوە ئامادە بکەین. وە هەمیشە دەتوانن پشتگیری ڤیدیۆکانمان بن بە ڵایک کردن یاخود بە شێر کردنی ڤیدیۆکانمان بۆ کەسانی تر یاخود لە بڵاو کردنەوەی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان. ڤیدیۆکە زۆر درێژ ناکەینەوە دەزانین کە بە پەرۆشن بزانین کێ لە گیڤەوەیەکەمان دەردەچێ. ئێستا چێنە کۆمپیوتەرەکەمان و ئەو کەسانە هەڵدەبژێرین کە دەبنە براوەی گیڤەوەی دە هەزار سەبسکرایبی شاتێک. خۆشەویستان ئێستا کاتی ئەوەیە کە براوەکان هەڵبژێرین مامە فول سکرین کەین با ئەمەشیان زومی کەین بۆی دەرکەوێ لینکی ڤیددیوەکەمان داناوە کە هی گیڤەوەیەکە ڤیددیوکەی خۆمان کۆی گشتی یونیک سەد کەس کۆمێنتی نووسیوە ئەوان تر کۆمێنتی دووبارەن ئەمەمان داناوە کە کۆمێنتی دووبارە حساب نەکرێ ئێستا ستار داگرین بزانین یەکەم کەس کێ کە دەرەچێ زەنگە زۆر تەنها لە کۆمنتەکە نووسێتی شاتێک پیرۆزباوی لەکەین داوای لەکەین کە نامەمان بۆ بنێرێ بابتین بۆ دووەم دانا دووم دانە بزانین کێ دەرەچێ محەممەد فاخیر ئەبا بەکر ستیکەرێکی داناوە پیرۆزباوی لە کاک محەممە دەکەین داوای لێ دەکەن کە نامەمان بۆ بنێرە یەکێک لە تۆڕەکان دووبارە نایەکتر هەڵبژێرین کارەباکەش بڕا ئۆکەی مۆین کەرککی بیرواڵە چوارەممان یان پێنجەم درا براوی پێنجەممان کوردش شارۆ بەداخەوەن ئەمە حساب ناکەن لەبەرەوە ئەمە تەنها ئەتێتە قالبی ڕکلامەوە و ئەمە حساب ناکەن داوای لێبوردن دووبارە پێنجەم دانە حساب وەرەگریم بزانین کێ دەرەچێ تێکستی ڕەش بێ لۆگۆ بژیت ئەمە پێنجەم کۆتا دانەمان شەشەم دانە هەڵی بژێرین بزانین کێ دەرەچێ کینگ ئۆف کارس دەست خۆش دەستی تۆش خۆش ئێستا ئەوە هەر شەش براوەکەبان هەڵبژارد داوان لە یەکین کە ناممان بۆ بنێرن بۆ ئەوەی حەقی ئەو کەسانە درێ بە کەسانێکی تر دووبارەوات هە لەسەر هەمان ڤیددیو تیر و پشکەکە ئەەکەمەوە پیرۆزبایی لە هەمویانەکەم بە هیوام سوودی لێوەگرن و یەکێک لە تۆڕەکانی خۆم کە فەیسبوک سناپچات ئینستاگرام یەکێک لەمانە نامم بۆ بنێرن بۆ ئەوەی بتوانم کۆنتاکتان لەگەڵ بکەم وە ئەوانەی کە براوەی گیڤەوەیەکە بوون و دووبارە بیرتە نەخەمەوە لە بیستەزار سبسکرایب گیڤەوەیەکی ترمان دەبێ کە بۆ بیست کەس و لەم گیڤوەیەمان زۆر گەورەتر و باشتر دەبێ بۆیە خۆشحاڵ دەبین هاوکارمان بن بۆ گەشتنمان بەو ئاستە و و انشااللە هەموو لایەک سوودمەند دەبێ وەکو هەمیشە هەر شاد بن.